bezeichnet die Verweigerung von Gesundheitsleistungen, die Erfüllung der sexuellen und reproduktiven Rechte als eine Form der Gewalt gegen Frauen. Jede Frau soll das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung haben.